ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਮਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹਕੂਕ ਹਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਹਨ ਸੂਦ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀ وسط القون ربکم فیسلکم انا مالکم علا فلا ترجیو بادی دلالا یدریو بادکم رکاب بادن علا حضور نے علا دا مطلب ہے ستے ہوئے انہوں جگانا علا کل شئے من عمر الجاہلیت تخت قدم ای فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر مانا یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے صحابہ کے لیے یہ موت یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ لیکن صحابہ صبر کر گئے صدیق اکبر رو پڑے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے فرمایا تمہاری یہ تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت فی بلد کو فی شار کو ماضا بالکل دوسری دی عزت آبرو مال نہیں ظالم ظلم کرنا تواڈے واسطے محترم ایک دوسرے دی عزت آبرواں مال جس طرح شہر تو حرمت والا ہے دن حرمت والا ہے کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی فصل کو فیصل کو اعمالکم ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے چنگے اعمال کر کے آنا حضور نے فرمایا اللہ فلا ترجیو بادی دلالہ فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے گمراہ گمرانہ ہونا کیا یاد رہے وہ بعد حکم رکاب آباد میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کریں یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے آگے علا کل شاہ من عمر الجاہلیت تخت قدم ای مہدون شادیاں تے کہنے جی کچھ نہ کچھ تے ہونے چاہیے نا میں تا نکاب پڑھانے چھڑ دیتے میں مسیح صرف بیندہ ہونے مسلمانہ دیا شادیاں ہونیاں توبہ توبہ توبہ اللہ دی پناہ کروڑ واری پناہ حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں صحابہ نے بھی کیتیاں حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل کوئی نہ شرم نہ حیا نہ دوپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں کیا ہے مسلمان دسو نہ سانو بھی دسو یہ کیڑی شادی ہے تے عورتوں کے سر دوپٹہ کوئی نہیں گانے چل رہا ہے بچیاں ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਦਾਦਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮਾਮੇ ਉਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ دین ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਜੇ ਤੇ دین ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਰਦੂ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ پھر وہ کہنا سی یہاں تو کام ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی نا انگریز وہ کہنا نہیں نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا یعنی میں نہ مسیتی جانا انگریز کہتا ہے گڈ کہ اینو ملازمت دیو نہ یہ مسیتی جانا ہے بابا مسیتی جانا تو دا بابا نمازہ پڑھتا انگریز انہوں غلامی دے گیا بے شک سارا مسجدیں لاہور نہیں پورے پاکستان دیا مسجدوں دا سروے کرو سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں یہ انگریز نے غلامی دی ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਜਾਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧੋਤੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਹੋਰ ਐ ਜੀ ਤਰੱਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਜਿਸੇ ਤੂੰ ਗਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਜਦੋਂ ਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਜਾਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਸਰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਇਤਨੀ ਆਜ਼ੀ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਗਿਆ اور ایک پتنی کدوں تک یہ غلامی چلنے ہاں جی کدوں تک یہ غلامی چلنے نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر از غلامی دل بمیرت در بدن از غلامی روح گردت بار تن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افغندہ ناب کیوں جی اقبال کہنا جس ویلے قوموں غلام ہو جان دے جوان بھی بڈھے نظر آندے شیران دے دند ڈہ انہاں دی آن یکے اندر سجود ہی در قیام کاروبارش صلاتے بے امام ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਕੂਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਿਸਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬਸ ਵਾਪਸ ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ دین ਦੀ ਤਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ نے پھر علاج بھی دسن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمیت رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا اذا تبایاتم بالعینت واخذتم اذناب البقر وردیتم بزرع وترکتم الجہاد صلت اللہ علیکم ذلن لا ينزو حتى ترجعوا الى دینکم حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو اے لمبی تفصیل ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا انہوں نے بے عینہ کی سمجھانی بے عینہ حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ کھیتی باڑی کرنے لگو کاروبار کاروبار کوٹھی بار اندر جناب پراپرٹی یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو توجہ نہ سننا بھائی اے ساڑھے پوری امت زلت کیوں آئی کھڑی حضور نے فرمایا ترق تم کمانڈ نے لگ پاو بے اینا شروع کر دو اے سود دیا قسم بے عینا سود کی یہ سارے ناجائز کاروبار شروع کر دیو کمانے شروع کر دیو پھر تم جہاد چھڑ دیو پھر کی ہوئے گا سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تو آڑے ایسی ذلت مسلط کرے گا لا ینزیو وہ کدی بھی ختم نہیں کرے گا کدی بھی ختم نہیں کرے گا پوری دنیا پاکستان نو کرز دے دے کیوں جی امریکہ سعودی عرب نال جا کے کھڑا ہو گیا ذلت ختم ہو گئی غزاد دے دا بیت المقدس واپس آ گیا ٹرمپ انہوں نے جا کے ٹرمپ نو ڈھائی ارب دے تحفے دیتے تو وہ ٹرمپ انہیں پھر بیت المقدس واپس آ گیا مصر دیاں سات ہزار مسلمان شہید ہو گئے واپس آ گئے کی ہویا کچھ بھی نہیں فرمایا اللہ تمہاری ذلت کبھی بھی ختم نہیں کرے گا اللہ یمزی دی ہوا ضمیر اللہ دی طرف لوٹ رہے کیوں جی اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری ذلت کیسے ہوگی حتی ترجیو الہ دین کم جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آوگے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے لاؤ جی فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند یہ حضور نے بیماریاں دسیاں علاج بھی دسیا علاج کوئی دا ہی امت جان دین دی طرف واپس آؤ تسی نہ یارہ ہزار وولٹ دا کرنٹ پہ اوہ چھڑو جی اے مولوی لگے رہا ہاں مولوی مولوی بھی لگے رہا لاؤ جی کلو شاہ عمر الجاہلیت تحت قدم آئی موضوع حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے راؤند کر ڈاگا ہوں کلو شائع من عمر الجاہلیت تخت قدمی موضوع حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مسل کے جا رہا ہوں وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْدُوَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ نَادِمْ أَبْنُ الرَّبِيَّةً مِنِ الْحَارِسِ قَانَ مُسْتَرْدِيًا فِي بَنِي سَادٍ فَقَتَ لَوْ حُزَيْلٌ حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کیوں جی ربیہ ان کو حزیل نے قتل کر دیا تھا وہ دودھ پینے کے لیے وہاں گئے تھے آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں وربل جاہلیت مودون میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا ہوں وابل و ربن ادا ربان ربا عباس ابن عبد المطلب فین موزون کلو اور میں سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا ہوں آج کے بعد سودی کاروبار بند کیوں جی فتق اللہ جی؟ فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں ہاں ان سے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے آج عورتوں کیوں حقوق کی بات کرتے ہو شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لیے اور جناب ٹی وی چلانے کے لیے عورتوں کو بٹھا کر دیا عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا نے عورتوں کو دیے کیوں جی وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیے کیوں جی وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ کیوں جی اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہو فین فالنا ذالک فضربون ضربا غیر مبرجن حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے گھر میں آئے یہ میرے چاچے نہ ظاہر شوہر دی لڑائی ہو گئی کہ وہ کہنا ہے تیرا چاچا نہیں آئے گا انہیں کہا آئے گا حضور نے فرمایا نہیں شوہر دی گال مرنی پینی اپنے چاچے نو گھر بٹا اتنے جا کے شوہر نے کیوں تو اپنا گھر پر بات ہاں حضور نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا ولا ہننا علیکم اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے رزق ہننا و قسمت ہننا بالمعروف فرمایا جے ہو جا دستور چل رہے ہوئے جے ہو جا زمانہ ہوئے اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جا دینے انتے روٹی بھی ہو جائی دینے لاؤ جی کہہ گل وقت ترکتم فیکم لان تدلو باد ہوئی نیت سمتم بھی حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے آگے پیچھے نہ ہونا گمراہ کبھی نہیں ہوگا آگے ہون سنو پھر آگے کی فرمایا میں اصل تے ختم نبوت لے آ رہے سی گل یہ سارا خطبہ میں پچھتاں پڑیا ایوہ الناس انہو لا نبی عبادی ولا امت عبادکم یہ زندہ با زندہ با زندہ با تاجدار ختم نبوت